छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा तंज कसा गया रमन सिंह ने ट्विटर में एक कविता पोस्ट की है बदले की इस जांच से भला सत्य को आज कहां आई है संख्या में अधिक हो जाने से भला क्या सियारों ने सिंह पर विजय पाई है गरीबों को चावल देना तुम्हारे नजर में अपराध है मेरे आदिवासी भाइयों का क्या सरई का बीजा खाना याद है भूखों को खाना देना अगर मेरे अपराध में गिना जाएगा तो लाख निगाले कदम मेरे ये अपराध फिर से किया जाएगा अपने द्वेष के तराजू में मेरे कर्मों को क्या तोलोगे वर्षों सेवा किया है हमने क्या उस पर भी कुछ बोलोगे झूठे वादों से तुम पहुंचे हो अब उन्हें पूरा करने की बारी है मेरे हौसलों को तोड़ने की चेष्टा ना कर मेरे साथ मेरी छत्तीसगढ़ महतारी है और लिखा है कि गरीब परिवारों के लिए उन्होंने 15 साल तक काम किया है अगर यह उनकी नजर में अपराध है तो वे काम आगे भी करेंगे उन्होंने ट्वीट किया 15 सालों तक छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से हमने प्रदेश के गरीब परिवारों तथा आदिवासी भाइयों और बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर कार्य किए हैं यदि भूख ऐसी व्याकुल गरीब परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करना उनकी नजर में अपराध है तो हो यह काम मैं आगे भी करूँगा पूर्व सरकार के खिलाफ ऐसे कई मामले जैसे नान घोटाला झिरम कांड